Eu tô, eu tô arrochada com isso, que o negócio do Vale do Agabaú, sabia? Tá. Por que exatamente? Porque se eles fizerem isso lá, eles vão tirar todo o direito de ter ambulante lá. Por que, que a senhora acha que isso pode acontecer? Ah, que vi uma promessa de fazer ali em cima do, do, da Praça da Bandeira, tipo de um shopping, para colocar ambulante. Eu vi um comentário. Agora, você está me dizendo que eles vão fazer espelho de água, sabe? Aqui também vai ter uma reforma.